Ton windisch grasten durch das Salzbachtal. Entlang des Dammbaches in windisch grasten. Die schöne Ortsdurchfahrt durch windisch grasten. gerade weiter Richtung Kalvarienberg. Fahrt durch das Salzbachtal. Serpentinen Richtung Wurbark hoch. Thank you. Adlersgatter, Abzweigung zum Hengstpass. fahren in den Nationalpark sicher zum Brennkogel. sollte man zum Brennkogel weiterfahren. Wir fahren aber gerade auf den Mugel. können aber noch ein paar Meter weitergehen zu einer Lichtung. Nun wieder den kleinen Hügel hinunter und zur Abzweigung von der Straße hinauf. zu hengst. süd zijn. Steinschlag. zurück auf die Dörfelmooralm. Links. Zufahrt zur Spitzbergalm. Die Alm kommt in Sicht. Der kleine Gegenanstieg nach der Egelalm. Abfahrt Richtung Wasserbauernreit zurück, Abzweigung in den Trail nach Innerrosenau. sem hinaus.